família, cadê o malvado da aldeia? Um malvado que cabe na terra, vira gato, então é a guerra. Mas a guerra não tem mais soldados que de pés descalços escaparam assustados. Angelina caminha, caminha com seus sapatinhos azul, se namorou. Tchau. amo do acorde de Brasile. Sonamos e cantamos, Fabrício de André.